दिल तोड़ के उसने मेरा दिल तोड़ के उसने मेरा यूं ही बर्बाद किया है उस बेवफा को फिर भी हमने याद किया है बहने लगी है की बहने लगी दिल पे जो मेरे धार अशकों की बहने लगी अपना कैसे बहला अपना कैसे बहला कैसे तेरे सितम भूल